joguei tanta coisa fora. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu e lendo teus bilhetes, eu penso no que fiz. Querendo ver o mais distante, sem saber voar. Desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua Merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. joguei tanta coisa fora. Lembro teus bilhetes, eu lembro do que fiz. Cartas e fotografias, de ti que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Ei. Tendo a lua, aquela gravidade de um homem havia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e né? eu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Hoje joguei tanta coisa fora. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora.